ada anggota dari pengelola lahan ini sudah turun bukan kayaknya yang sana itu. ya yang sana kalau ini iya oh ini jebolnya dari beko dari alat berat yang lewat sini ah, yang mau bikin selokan penampungan ah, buat penampungan di sana. Ah. <laughs> Jadi ini supaya bisa jalan sini pak, karena ada warung ini kan. Iya betul. Ya, uh, ini yang paling bisa lewat. Bikin jalannya dulu nanti. Nanti perbaiki lagi nih. Betul betul betul. <laughs> Gitu. Ayo pak, makasih pak. Terima kasih pak, sama-sama. beritanya nanti jangan ini pak. Oke, tenang saja. Ini pak ya. <laughs> Iya monggo monggo. Ah.